мен әлішер уроков отыз бүгін отызы нөл үш екі мың жиырма шымкент қаласы қазбек биде полиция қызметкерлері тоқтатты қандай автокөлікпен кетіп бара жатты шевролет шевролет автокөліктен келіп бартовай нөмірі сегіз жүз жетпіс үш сен қай сіз қай автокөлікпен келе мен нисан тида автокөлікпен келе жатқан едім такси мен таксистпін көлік таксистегі міне клиенттерімді түсіріп тастап автокөлігіме отырып штраф стоянкаға айдап тығып қойды бір лампочканы сені таныстырды ма клиент жоқ өзін таныстыр өзін таныстырмады книжкасын көрсетпеді құқықтарын түсіндірді ма түсіндірмеді түсінбеді қандай хаттама толтырғанын білесің ба жоқ қандай хаттама толтырғанын ешқандай таныстырған жоқ сіздерді жоқ ешқандай хаттама толтырған жоқ полиция қызметкерлері бастықтары өтініш сіздерден шымкент қаласының полицейлеріне таксилерге тыныштық бермей жатыр Э, сіздер осыларға <coughs> шара қолдан сұраймыз құрметті бастық мырзалар дәлбеков мырза міне қаншама таксист қызметкерлерге тыныштық бермейді полиция қызметкерлеріңіз бұл қашан қашан қашандық осындай қояды осындай бассыздықтарын бұлар пара сұрауын да қоймайды қанша біз арыз жазып жатырмыз пара сұрағаны бойынша да баса көктеп жаңағы біздің жүргізушілерге тыныштық бермей жатқандарында шымкент қаласының осы такси қызметкерлеріне осы біздікілер тыныштық бермейді гаи қызметкерлері осыны жоғарыда отқан депутат мырзалар жоғарыда отқандар осыны қолға алуларын сұранамыз мына біздің шымкентте бардак такси қызметкерлеріне тыныштық бермейді қазіргі таңда мына автокөлік қамап қазіргі таңда мынау жүргізушілерді қинап отыр қандай статьямен толтырғанын да білмейді артында бір ламышкан жанбайды деп машинаны отырып айдап келіп тығады құқықтарын түсіндірмейді эвакуатормен алып кетпейді автокөлікті мына сегіз жүз жетпіс үшінші экипаж деген бұл дәлбеков генерал дәлбековке қаншама арыз жазып жатырмыз олар бірде біреуін қарамайды себебі парақор жаңағыдай осындай бандит қызметкерлер бұларға керек ау деймін өйткені біздің арызымызды ешқандай бір қарамайды біз қанша арыз жазып жатырмыз осы дәлбековке вообще жұмыс істемейді потому что бұндай жүйе керек па білмеймін мен енді біз енді только міне елбасымыздан тоқаев мырзадан сұраймыз тоқаев мырзаның жаңағыдай жемқорлыққа қарсы екенін білеміз оны ол кісінің сол енді содан жәрдем сұраймыз басқа енді ешқандай бізден уже көмек келетін жағдай жағдайда емес біз қазіргі таңда уже халық уже әбден ашуланып уже осыларға уже қан ішіп бітті сөздің ашығын айтқанда